Ien alio, docia, tempo munila mi enian ante li palie culpu lin lui kepkin ilo masoton. Ona li pone mute, ona li pana sona mute pi toki pone tawa mi. O kama, o tokia toki pone tawa ian ali. Kinla, mi mute li palie ilo pateon. Sina wele la, o lukene lipo popisit len tawa ni. Mi tawa,